Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Payız mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar olaraq immunitetinizi möhkəmləndirmək üçün sizə bir qarışığın reseptini söyləmək istəyirəm. Bunun üçün 4 ədəd orta ölçüdə limon, 2 baş sarımsaq və bal lazım olacaq. 900 qramlıq banka götürürük, müəyyən qədər bal tökürük bankanın içərisinə. Sonra isə ardıcıl olaraq prosesi mən sizə çəkib göstərəcəm. Limonun 2 hissə bölürük. Tumlarını ayıracağıq. Bu şəkildə doğrayırıq. Tumlarını ayırmaqla blenderdən keçirdəcəyik. Limonları blenderin içərisinə əlavə edirik və blenderdən keçirdirik və təmizlənmiş sarımsaqlardan da əlavə eləyirik və birlikdə blenderdən keçirdirik. Dağı bu şəkildə keçirdikdən sonra balın içərisinə əlavə eləyirik. Bu qayda ilə digər 2 limonu və sarımsaqları da blenderdən keçirdib əlavə eləyəcəm və apardığı qədər də üzərinə bal əlavə edib qarışdıracağıq. Digər 2 limon və yerdə qalan sarımsağı da blenderdən keçirdik və yenidən bankamıza yerləşdiririk. Əgər ehtiyac olarsa üzərinə yenidən bal əlavə eləyəcəyik. Bankada qarışığı baxın bu şəkildə ehtiyatla qarışdırırıq ki, tam bir-birinə qarışsın. Üzərinə ehtiyac olacaq məndə hardasa 1-2 xorək qaşığı da bal əlavə eləyəcəm. Qarışığı yaxşıca qarışdırdıqdan sonra qapağını bağlayacağıq və bir həftə qaranlıq şkafda saxlayacağıq. Bir həftədən sonra hər səhər ac qarına bir çay qaşığı qəbul etmək lazımdır. Siz də hazırlayın, sağlam olun, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik